In my today's lecture, I will e- educate you about characteristics of a good leader. एक अच्छे लीडर की क्या खसूसियात होती है तो ये सब्जेक्ट हमारे चूँकि एम का हिस्सा भी था उसकी बात यह कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर होता है अगर इसकी ये करेक्टरिस्टिक होती है मतलब अगर ये खसूसियात होती है तो एक अच्छे लीडर को माना जाता है so let's start from the very first slide की कौन कौन से नुमाया खसूसियात है जो कि एक अच्छे लीडर में पाई जाती आ, पहला जो इसका मतलब खासियत है एक उसकी खासियत होती है अच्छे लीडर की वो always engage in open communication employees want to be heard whether it is an issue that needs resolving or ideas they believe or improve the business are better served clients. When you don't communicate well with your team, they may feel discouraged, resulting in poor morale and lower production. एक अच्छे लीडर जो ना ऑलवेज बिलीव करता है ओपन कम्युनिकेशन पे और एम्प्लाई उसको सुनना चाहते हैं चाहे कोई इशू जो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है या कोई नया आइडिया हो जिसके वो बिलीव करते हैं कि बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें और क्लाइंट को कैसे खुश करें अगर आप अच्छे कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आपके जो एम्प्लाई होते वो डिस्करेज हो जाते और फिर इनकी मोरल डाउन हो जाती और जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन है वो लो हो जाती फिर जो सेकंड खसूसियत है एक अच्छे लीडर की encourage professional and personal development One of the most critical leadership qualities you can have is nurturing your staff by giving them personal development opportunities. That can include anything from leadership training or teaching them a new skill to encouraging them to pursue a passion that inspires them in and out of the workplace. एक अच्छे लीडर की दूसरी नुमाया खसूसियत ये होती है कि अपने प्रोफेशनल को इनक्रेज करते हैं उसकी पर्सनल डेवलपमेंट का हमेशा सोचते रहते हैं और अगर आप स्टाफ की पर्सनल डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करते हैं तो नो डाउट कि आप एक अच्छे लीडर हैं और इसमें लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है उसको नए नए स्किल्स सिखाना होता है उसको इनक्रेज करना है और उसके जो है ना जज्बात को उबारना है सीखने की लगन बनाना है ताकि वो वर्क प्लेस में अपने आप को मतलब इजीली फील करे तीसरा जो नुमाया खसूसियत है लीडरशिप का वो है lead their employees by example मिसालों से जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करते रहते हैं leading by example means guiding your employees through action instead of words आप उसे एक्शन दिखाएंगे नहीं कि अल्फाज सुनाएंगे कुछ मिसालें ऐसी देंगे जो उसको इनक्रेज करेंगी the same do as I say पुराने ज़माने में मैनेजर कहता था कि जो मैं कहता हूँ आपने वो करना है वो ज़माना गया नॉट एज आई डू मतलब अब तो has no place in today's world आजकल के ज़माने में वो नहीं है जो मैं कहता हूँ आपने वही करना है बल्कि मतलब वो करे जो कि ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए बोल दूँ be a role model to your employees by walking the talk आप अपने एम्प्लॉय के लिए रोल मॉडल बने जब भी आप जाते हो उसके साथ मतलब टॉक करें give clear instruction to your staff मतलब ऐसे हिदायत दे दे जो आपकी स्टाफ को समझ आ जाए avail yourself to answer question your employee might have मतलब आप उस क्वेश्चंस का आंसर करें जो आपकी एम्प्लॉय आपसे एक्सपेक्ट करती है मैं employees feel part of the team by letting them know why you are giving them specific instructions. उनको ये महसूस करवाएं कि मैं आपको ये जो खसूसी हिदायत दे रहा हूँ उसको फील कर दे दे कि आप कितने से मतलब दिल अजीज हैं use respectful words like please when giving instructions to your team members मतलब ऐसे लफ्ज अल्फाज का इस्तेमाल करें जिससे आपके टीम मेंबर्स खुश होते हैं जैसे कि प्लीज बताइए प्लीज सुनाइए प्लीज आप आगे बढ़िए give constructive feedback to employees about their performance employees feedback is an incredibly effective tool offered well it can grow your employees strengthen the bonds between staff and manager and improve trust levels अगर आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो उनके मोरल हाई हो जाते हैं और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जा रही है बिल गेट्स ने क्या कहा है we all need people who will give us feedback हमें वो लोगों की ज़रूरत है उन लोगों की ज़रूरत है जो हमें फीडबैक से नवाजते रहे दैट्स हाउ वी इम्प्रूव वो इसीलिए कहते हैं कि हम अपनी काम में नकार तब लाते हैं जब हमें फीडबैक मिलती रहती है open to change and new ideas एक अच्छे लीडर की नुमाया खसूसियत ये भी होती है कि न्यू आइडियाज और चेंज पे वो ज़्यादा बिलीव करते हैं चेंज इज़ हार्ड क्योंकि चेंज होना ये बहुत मुश्किल है even if the change is for the better अगर आप अच्छे से अच्छे बनने की कोशिश करें तब भी चेंज थोड़ा सा मुश्किल होता है सक्सेसफुल लीडर और aware of this and don't pretend otherwise जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो इनके बारे में बाहबर भी और कोई बहाने हीले नहीं बनाते कि चेंज नागजीर है they also understand that embracing change with the right mindset is critical to creating an environment where change is integral to their company's DNA. वो ये भी समझते हैं कि अगर मैं चेंज ना ले आऊँ तो मेरी जो आसपास की इन्वायरमेंट है जो बाकी इंडस्ट्री में बाकी ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं उससे पीछे रह जाऊँगा और उसको कंपनी का जो है खासा समझ रहे हैं तो चेंज एक लीडर्स की निशानी होती है वो चेंज पे बिलीव करते हैं set clear implies goals and delegate work a good leader makes sure their employees are doing what they have assigned them to do to achieve the company's mission and goal. The instruction you give should be measurable and quantifiable. Use existing data to develop a baseline for employees to do their best work आपने अपनी कंपनी के एम्प्लॉय गोल्स सेट किए होते हैं और उसी गोल्स को अचीव करने के लिए आपने काम असाइन किया होता है और फिर वही एम्प्लॉय आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो ऐसे गोल्स पे काम करते हैं जो मयरेबल और क्वांटिफाइबल हो और जो आपने एग्जिस्टिंग डेटा है उसको डिवेलप करने के लिए अपनी जो है जिदोजहद लड़ाते हैं और कंपनी के गोल अचीव करते हैं passionate about their work. A good leader has the right motivation and passion. They are not driven by money or prestige, but genuinely want to inspire others to do their best. Passionate leaders increase productivity and make sure workers are committed to the company's values, mission, and vision. John C Maxwell ने क्या कहा था great leaders courage to fulfil his vision come from passion not position एक अच्छे लीडर की क्या निशानी होती है कि वो पैशनेट होता है अपने काम में जज्बा रखते हैं और मोटिवेशनल पावर इसकी इतनी अच्छी होती है कि वो मनी की और प्रिस्टीज का कोई केयर नहीं करते बल्कि वो दूसरों को भी रोल मॉडल बनाते हैं और खुद भी रोल मॉडल बनता है ताकि प्रोडक्टिविटी बन जाए बहुत ज़्यादा हो जाए और कंपनी की वैल्यूज बढ़ जाए उसके मिशन और विजन को अचीव करे तो ये पैशनेट अबाउट दियर वर्क एक अच्छे लीडर की नुमाया खसूसियत have a positive attitude great leadership will usually start with a willing heart, a positive attitude, and a desire to make Mac Anderson ने कहा कि अच्छे लीडर्स वो होती हैं जो इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होती है और विलिंग हार्ट होती है मतलब कोई भी काम करे तो दिल से करे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करे और इसीलिए वो डिफर महसूस करते बाकी लोगों से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि एक अच्छे लीडर बाकी लीडर से नुमाया होते take time to evaluate the situation and know what the problem is वो टाइम दे देता है कि कौन से सिचुएशन ऐसे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए face the problems with positivity and look for solution हर प्रॉब्लम को पॉजिटिव अंदाज से देखा जाता है उसकी सोल्यूशन निकालने में अपने आप को ना लड़ाते हैं be flexible and adaptable to make adjustment along the way flexible होता है मतलब पैशन से भी भरा होता है और लचक उसमें इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने आप को किसी भी सूरत किसी भी मतलब सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं remain persistent and determined to solve the issue और मतलब दिल से काम करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इरादे से काम करते हैं ताकि इश्यूज को सॉल्व करें ना कि प्रॉब्लम को और प्रोलॉन्ग करें यानी बढ़ाए always learn new thing all successful leaders have one trait in common तमाम लोगों में जो है ना लीडर जो अच्छे लीडर्स होते हैं उसमें कोई कॉमन होती है हंगर फॉर लर्निंग मतलब नॉलेज के लिए वो प्यासा होता है they enroll in relevant online courses, read great books, use the best tool, and constantly improve. Great leaders have an, an innate sense of curiosity that often drives them to learn more, which helps them perform better for their business and provide personal fulfillment. Simon Sinek ने क्या कहा leadership is not and expertise. Leadership is a constant education. आप जो लीडर्स होते हैं हमेशा लर्न करते हैं नई नई चीज़ों को इसके लिए ट्रेनिंग के हसूल करते अपनी एजुकेशन इम्प्रूव करते हैं तो सेमन सिनेक ने इसीलिए कहा था कि वो एक एक्सपर्ट नहीं होता बल्कि वो एक कांस्टेंट एजुकेशन होता है जो मुसलसल अपनी एजुकेशन और अपनी लर्निंग पे बिलीव करते हैं तो मुझे उम्मीद है आपकी लेक्चर आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें thank you so much once again असल वरहमल वर्क